Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Allah kalau cinta kepada seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril wa yunadi fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama' wa yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Kata Nabi Muhammad kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah akan panggil Malaikat Jibril Jibril saya cinta sama si Fulan bin Fulan Maka Malaikat Jibril mencintainya Dan memanggil semua ada yang di langit Penduduk langit Allah cinta kepada Fulan bin Fulan Kalian juga harus cinta Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan Fayudha'u lahul qabul fil ard Ketika dia tinggal di muka bumi Maka apa yang terjadi Semua orang akan memberikan penerimaan Karena yang dikejar adalah Allah Allah kalau yang dikejar manusia pasti sakit hati. Istri mencari cinta suami sakit hati. Suami mencari cinta istri sakit hati. Ayah mencari cinta anak sakit hati. Ibu mencari cinta anak sakit hati. Guru mencari cinta murid sakit hati. Murid mencari cinta guru sakit hati. Kejar cinta Allah maka Allah akan memberikan mahabbah dari setiap makhluk kepada kamu. tidak melulu-melulu dengan ibadah kepada Allah kata guru saya Sayyidil Walid Al-Hib Abdullah bin Muhammad Baharu di antara cara supaya mendapatkan mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan melakukan dua hal salamatus sudur wa sakhawatin nufus hatinya itu selamat bersih dan tidak mudah marah itu bisa menjadikan Allah cinta kepada seorang hamba menjadi abdal menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi.